Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Abang Studio Etoy Yang berada di kota Jakarta Yuk ah kita makan yuk makan makan makan Kita makan sahabat-sahabatku Makan siang makan siang uh. Menunya menunya menunya Menunya ada tahu Ada tempe ada ikan asin sama sambal sama ini nih daun pepaya daun pepaya daun pepaya uh yummy kita makan ya kita makan kita makan kita makan kita makan minumnya es teh manis es teh manis ya ayo makan semuanya iya bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fima rojaktan ada benar hmm. yuk makan ah makan semuanya makan yuk makan makan makan makan oh menunya tahu, tempe, ikan asin, sambal, sama daun pepaya. Nih, cewek-cewek nih biar pada rapat, biar pada rapat, rapat, rapat, rapat. Makan daun pepaya. <laughs> Yo ah makan makan makan makan makan makan. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. udah cuci tangan tadi hmm, sambal sambal cili cili cili cili cili hmm. daun pepaya hmm. ah hujan di luar hujan daun pepaya hmm. Makan, makan. Gerimis, gerimis, Jakarta gerimis, Jakarta gerimis. Oh. Hmm. Tahu, tahu, tahu, tahu, tahu bulat, tahu bulat, tahu bulat, tahu bulat, tahu bulat. Bis, um, banana banana eh banana pisang ya pepaya Memang ya, hmm. Hmm, daun pepaya. Biar rapet wangi. rapet seret. seragam seragam kehujanan luas um, hujan gerimis habis nyuci gerimis hmm. pis pis hmm. ikan asin pis tempe Hmm. Pedes. nggak pahit daun tuanya nggak pahit muka Bang Eko yang pahit nah, berbagi eh, pegang. Hah? Hmm. Ya, tadi habis nyuci capek-capek ntar ya. Hmm. Hujanan seragam. Ayo makan ah. Hmm. ayo makan semuanya hmm. Hmm. Peace. Mm -mm. berbagi sama cat hmm. Hmm. makan hmm. aduh pedes pedes hmm. habis nyuci seragam masak sedikit makan dah tertidur Hmm. Yummy. Hmm. Habis. Alhamdulillah es teh manis drink teh drink teh masih masih kita diberikan rezeki nikmatnya dan kesehatan dan masih bisa mendapatkan makan amin ya, ya Alhamdulillah ya yuk jangan lupa sahabat-sahabatku makan tetap hmm, jaga kesehatan karena yang penting itu sehat ya buat apa kita banyak harta kalau kita sakit lalu meninggal tidak akan menikmatinya yuk makan makan semuanya bukan semuanya thank you thank you thank you thank you for watching yummy iya, nih sister grandmother beautiful beautiful ya sahabat-sahabatku yang imut-imut yang cantik-cantik ya kikuk kikuk kikuk kikuk terima kasih hatur nuhun thank you